kisembayo tekirina musiriyasi gundi kakati mmwe 80 eya media mu uganda eri ku entertainment kati ababbi ne bategeera titaamala emirundi ye tomusobola busuula tomusobola naye obubbi bwonna obuyisa mu time ya entertainment ebuyiteeyo apaana fe tebatusobola kakati neggamba ti bwana okugamba nti omuwendo bwe gulinnya busigalayo mbukya world health organization Hmm. kyawadde hero nti obadde oyina abantu kikumi hmm. abakwatiddwa hmm. nosibulako ataano osigaza eh, eh, eh. bameka kakati bwokwasayo abalaba nbabameka atanbanabati ku bano bwozuulira bano bo tewali balala kubanga ne bwogamba nti every 14 days there must be the, the incubation period is 14 days, which means every 14 days you you you, you tell us. Ministry of Finance. Why? Health. Bo, bo, health. Buri muntu ba okumu kwa omukebera omusaayi gavumenti esasula dola nkaaga mutaano hmm. buli muntu olunaku lwabeerawo bayinza okuba nga bamumalirako dola kikumi kyova olaba nti ono amaintaining ekikumi ebibiri bino kati akola sente mmeka nabali abaana abawumudde ku ssomero olabayo omukulu w'essomero afumba emmere kati n'abaana bakadde baabwe ne babakyalidde bisazidde omukulu w'essomero ekyo bakimanyi bakibala nti emmere ebeera ntono mu wiiki eyo wy children still have items baparents babe zebabaleetedde kakati bwobabuuza nti you people muba auditing nti can anybody audit uh, minister heres n'agibuuza nti abalwadde bameka mubadde muyina mu busiru bwabwe bajja kukubaganyamu eyo figa ne dola kikumi everyday babale ennaku ekyokubiri tuyina kyetuyita impact okimanyi lwaki negative impact ne positive impact hmm. omanye lwaki abaganda tuka nti omulwadde alumya ejiiko mm, omulwadde okuluma ejiiko si mbeera mbi eddagala aliganye eh. kubanga ejiiko kwebateeka eddagala erikugendawa mukamwa kakati when you see nti wa not improving oba oli mukoma tokyawulira tokyayogera naye owulira mm. naye tokyasobola baddamu where you express anga kakati today bwekibanga president museveni okuva lwe yalangirira tuyingidde ebisatu tugenda mu bina omuggalo gutuyambyeki ah, anti omuggalo gutuyambyeka eh, eh, ah, ah. tebiyinza kuba president yatanalizingidde jasi ewiiki ego nga tuyina mwenda oligino mwenda abasangibwa wala 9 <laughs> ngaobyogera na bukambu world health organization yatuka nkubuulidde nti bannayuganda kasita mubalaga ebyakyengi byakola ebyokubbiramu sente tirusitomuabutu akyengi twatumulanga omukazi omukozi enyoalesa eh, eh, ekintumafiy ekwata omuntu wayo nemwana talina talina talinaanasomaaandamanyirogeera ah, oyo gwebakwata gwebabiramu ebitu biamba nakalema akola nyowa mufere nayina yanalyiza ino how first of all nze ntegera ababbi bano tikakati ekyo kitegedde why do you continue maintaining this number wetwogeredde wano ngaomuwendo gwabannauganda balina akawuka ka coronacovid-19 guyingiddebibiri guyingidde ebibiri abalina abalina cases eh, eh, eh. ate kwegamba bwetugattako bali katuli lukaaga kati mafuguli ataggalawo naffe ani asinga ekigamba nti ono omukazi kyakola omulwadde ajja kuluma ejiiko museveni eddagala lye likoze nti museveni yakubalira ye atagala kubba nakubalira nti if you deduct but worker drivers you deduct those who came from risk countries originally mu uganda tekaalimu this woman ebyo si byayogera she wants to maintain the high number because let them tell us mubabuuze mwabogera nabo mhm. nze kasakutegeeramu nenkulaba mu ebituli tokuba na simu yangekakati mwe mubabuuze nti buli mulwadde mwakaspendinga sente mmekabuli mulwadde ayinza okuba atwala dola 1 kakati nenkubuuza nenkugamba nti one lwaki pulezidenti bwalwana tracks zino ye nazirwanyisa why don't you see a concerted effort by security by everybody involved in this exercise ngaatafaninga kubaamalaaya kubana babuuza nembagamba ti look singa bwoba nekifulukwa ku kyalo nga mwemuva ababbi what do you do to it bakwana bamalaya mm. kakati kyenkubuuza pulezidenti yagamba emotoka ezo tizibeere mu designated place zivayo zitya azivayo zityabamalaya bagendayo batya tezikuumibwa gyemumala okulaba nti so kitegeeza tezikuumibwa bamalaya bajje minisitry ya health efuna nnyo sente mu locating okunoonya bakontactnejesus yenyini yali akola ebyewuunyo purezidenti yakugamba nti ab'ebigenge yabayimirira ati edistance ate ngaagenda biwonya hmm. era mubwe babolera nti tebaguyita muggalo this is not the first time bwosoma histori ya christmas christmas lwali lunaku lwabasamize nga bebaluyitako banaabwe abasomi mu winter winter yabanga yamaanyi mu europe winter yali yamaanyi nnyo kati abantu bekwekanga mu caves nebekweka inother hiding places bafune ebbugumu kati mm. olunaku olwo lwa december 25 mm. bavangayo okusaba katonda waabwe ow'enjuba wa ne bakuma emisubbaawa ne bakola ki bajjukire bannabwe abafiiridde mu winta hiding christmas reflex gives you the original nti abantu bekwekanga hmm. mukevuzibwa winta egende after winter mu decemba muno kubanga winta ejja kugwako mu apple kakati wano mu decemba eba severe winter winta yenyini omuntu atagendangako bulaya mu winta toyinza gimunyonyola nti dira omukono oguteeke mu firiji eyamaanyi firiza olabe so kakati nze gamba nti look if we, we know that the cause the source of eh, infection, infection ani atusiiga akawuka kano tiba twakadrivers mm. the president says originally situyinza bagaana kujja hmm. kubanga kuba nze museveni mumanyi museveni takes time mugeziyabayimirizaanti babakeberebwa lya tebajja kuyingira baddeyo ewaabwe naye ekikwewunyisa kiri kimu timwekibayambye kubeera ku muggalo mm. singa bamafiya bagambye dda nti ebintu birinya ebbeeyi abate bajje basiige dyosi n efort eyokwata bamalaya dyosi n efort military police guarding nalebya ejo documentary ya militaryyaipdf mm. mm. najagad naye professionalism nga mm. naye alaking naye nezinayegaddemu message nti bakulaze ejje nga bwe likola era gundi ye teyenyonyodde ekyasente bana abasomba emmere ye yabadde akulaga ekintu kimu updf when it comes it belongs to the population of uganda it must serve the population of uganda abenzige abajjawo kino ekintu abajjawo baweebwa alawense ezi ekitegeeza yabadde ayanukula bano abasomba emmere you are doing a service gwosomba mmere banno baze kujjawo kintu ku nyanja banne baze kukolaki and it tells you nti military kyembagamba bulijjo ti museveni mu kibiriti kyeyasigazamu eh, obiriti bubiri amajene mutabaniwe talina mulala amagi nemitano gena mozi kine gaba ata ino mulala anna yali magi bala bagala musula babbi babali buli wamu kaso kaso dira omuntu edagali ya kitawo no gule foto itakati omwagala ne balo yokada zinga dr gonda eh, eh, omuntu alira eh, mwavu baba tromboli when i make an analysis and i make a conclusion nenkyogera ku radio ba tv kan defend it tikakati nkugamba viga gye bakozesa okukuuma abantu abo abavaako soosi obutana interacting na ugandans e, e, e, anti abalitaafu abantu be batya take their military police kuba kirabika ministry health yesaba assistance hmm. take their military police let the president direct general muhonzi nti military police ekuume ebimotoka bino ebiwerekere mbabuulira koni yakuba yali atuusa ekaluma ngawo wonna okutuuka epakwaki walinga wali national park naye mwajjanga ku makya amaje ga updf ne gabawerekeza emmamba nga ndooza bakola emirundi ebiri hmm. bwatuukanga nga emmamba zikomye okukola ngaosula gundi kaluma if we escorted museveni mukalulu pulezidenti museveni yagenda mu northern uganda nanoonyayo akalulu mm-hmm. nga koni akuba egundi waliyo gyebayite paralego nze namala enaku bbiri nembaddukako paralego resident yagenda nabirayo mumambuka ga uganda ngaakera kukomandinga magye nolunaku lumu abamagye baali bakumba bali mu operationi zaabwe kozi hmm. mulimu owamagye eyaze n'ekibuyo ekibuyo okimanyi hmm. ekicupa kyekitaddemu kkwete kyabwatukabwatuk eh, eh, eh, nebaga nti balinye ku bbomu ng'emmotoka omupiira eri eyasoose we yayise namuwumuyita nze naddukayo airefuti mm-hmm. nga bakeera ku mirita training abamawulire abo abappu nabala negundi ona peter yali aganya obiyingiramu ne bamuloopa nze nasala amagezi nentema waliwo emmotoka eyali evaayo nentema misinde so if the president can maintain can risk yagendako somalia nadressing amaje so minister of health does not want to cover that loophole. Why? Is so, the more they infect, it is the more money they income. get. Yes. Give us another explanation. Kakati president najaba kwatia mububi. Kana akakiiko akaba akatongole omulimu tebakategeera katongole mukwano gwange ndimumanyi mm. nze banabadala gundi simanyi kamulege simumanyi abo bakamu mm. bushenga mbamanyi bagira ku ddiiro kubanga katongole namugaa nti akakiiko tokagendako but the president bamugyamu oyire omusajja yeekoledde ebintu yakafiiriddemu ah, era kubye mawulire mu vision ntiki ah, cash donations bankafuna ah, si kyekyo obwerufu atandise we are not talking about cash donations that's not the issue is misleading cash donations museveni abadde azisoma that committee let me tell you mm. it was not put up depending on any law terina it is not supported by any law teriyo the money will not be audited by anybody, even the auditor general, because this this committee is a presidential president's initiative. Yeye hmm. yagikolako audit. Kati bano kye baakoze baaguze emmotoka ne bali enjawulo. Mwe mugula emmotoka. Enjawulo yo. Wiko busingo ne makubu yate bayinza kutula ne kala lutu. This committee does not have powers to buy any item. what they do is to meet the president ababuli ti sente muzikwase nakyobe agule ah, motoka kumumu he can audit this is a collect no you do sene bagule motoka kalolo where did you get that power let the committee tell me under which law did they buy vehicles namwe nemubiringa nakachi ku reporting wa chief executive ati president bakikolangako nebajja mu fero ogwokubiri kakati waliwo omuchina eyaleeta obwo bukit testing kit nabuleeta nebalowooza nti president ajja kubeera excited buli one hour bukuwa result if they give you results in one hour what's the cause of this long omuganda akugamba hmm. nti ekiwemula amannyo ku sesemu the, if you want to know that the teeth don't crush the food, yes. they are bad performers, uh. they are bad crushers, you vomit and see. Kakati, if obuma buli effective, nga every hour, buli sawa, emu, ofulumia. results. Buli sawa, buli runaku, tuwada adetu ina, tuwa kisabili munya zetu kiri ya mm. hey. 24 trucks is it what they, they do kakati mmwe temugendayo ono eyatona bukitiso obwo nabano bakatongole tebabulaba mm. ye yali ayagala pulezidenti abeere excited nze basooka kujja wange ne baŋgamba ntufunye bukiti tubujja ettake yeah. ne mbagamba obukiti obwo mubujja ettake do you have a gond franchise mwina kampuni wana abettaka mugenda okukolagana nabo nembagana bwemuba tebuyina mubutwaleyo ababbi babubbi ababbi bagenda kububba era mumanye abo abaali babuleese byona enebode muherezi mukikatongole mukwano gwe nembaga nsiyingira mububbi i don't involve myself mububbi but i can direct you ku muntu abatwala mububbi obwo bukiiti bukiiti babusoosa wange nti babujja ettaka kati oli naasala amagezi n'abudonatinga tiwexcite museveni museveni is not excitable bwebibalama lwakuba byalimu obubbi bigendabimanyi e, e, ndio erinnya lyange lideivance me mulimu sente meka anti eramba amanyi tebazza muzigo ababbi bawo nibajoozi apaana bajoozi tokola nabo diiru nti banaako obujoozi obubali mumitwe okulowooza nti abalala mbwa bwetumala okubba nga tukanyuka kasasiro bwetumala okubba nga kabusenga kakuba nekuluya ne red pepe nga tumwonoona tumuteeka wali nalinja kubatta nalinja kubattamu omuntu omu ewange byakoma this mafia is use you nga tomanyi nti answer those critical questions if the kids are performing very well you wouldn't see a chew mm. in fact museveni enkola ye gyakolamu if he found out that these kids work yaliguze n'obulala singa aliwo obulala obwazze mm. to make it ki kwika kweyemuyekera he moves cautiously that's one nti eryo enamba eddwali bigundi kakati olowooza bakugamba nti eddwaliro lyegindi lyasibudde neyalyegindi nalyasibudde neera egindi lyasibudde abawonye abawonye ekyo kyali tusanyudde naye ate eriyo era kisanyusa ate eriyo oyinza okusanga batwalayo abatalinaera anti nzi kasitamala okudawutinga ku point nambaemu tigwewa driven by money ekaniveredde ogamba bayinza kuba batwalayo nga sibalwadde eh. anti eno yonna gye bazze theyamoney driven nti kakati bakugambye ebirayo basajja bane bagundi ebintu ebyo tembyogera amawulire golwaliro galabye nsomemoneta nti drugad positive drug drivers oba bali kumya budisappear nti kati sente atubulire amanya gaabwe atubulire amanya gaabwe this is totally created to create it, a, e, a e, good a job to locate how eh, first of all how do you protect a man who has proved positive how does he escape bali basonga kebera nogenda eh, kati beskapingkakati mwyina tracking e, ekimotoka yakisuddewo yabulidde ruddawo kakati oyo era akakwese munda gyesijja kalabira hmm. akakwese munda bakakweka munda nze bwoba yagala ekintu kyonna kiyise mu newvision simusoma siyinza kubakabusenga yadde ekikumi sisobola bino ebyabukedde nsoma katusekemu timuli mawulire kuseka busesi kiri mu monito anti papas kali mu page t why not a headline why not a headline editor yamanyi kwasinzira eki kyenyini kikutegeeza nti eyo nayo gemu okugamba nti aba covid have disappeared in uganda naye contact zaabwe kati bagenda naye kinaggwa kino kinaggwa basajja mmwe naye ensi eno gye mubba bwe mutyo eh? that's why nobody can ring my number tugende wa president nkukuba enkumalewo bwogenda ku tvm notekayo sente nkukubira ku ndala era mbisangayo yes nze nsangayo nibaga nti gundi waliwo gyenasangamandera atuyambaa nibaga ŋŋende ŋŋende aŋŋende enfulume yesgweyinteresiyonaye nze tangulira muggwe ah. eh, ah, eh, nga mukubira ewalala nga kukuba mu katabo nga kuba mu butambi kubanza yava emission nti kankubuulire aba nrm kyebatalaba disordinary nrms what they don no twakafuna ebintu bibiri ekimu kyaliwoneze bawestana hmm. ekintu kino kyaliwoneza bawestana naye bakira balayitire tebakitegeeraekintu kino kiriwa buganda riot natunula ebintu bibiri mm. one sebina yayita ku bavubuka abo ab'emivu mm. wamma gwe sebina yitawoomwagenda kulyayo sente bakuba kulaijo emiggo naye nga kulaijo si ewamaje ali notorias kulaijo izetebamukuba mu buganda rayo ti simanyi ebivubuka ebyo gye byajja kigambo nti omufalasi ndi omunyankole tasobola kwogera mufalisi that one alone would, would awaken the westerners mm. how could somebody come up with omufalas targeting youyes hmm. mm. enatete byakwata ebas nebigitekamu omuliro wansi erimu abakongo n'abanyalwanda abazogula ebintu since then the congolese never came back abakongo b'ebitengi mubalaba and muli muduka mwasama mbu tewali baguzi you just away these congolese and banyarwanda we are not coming here to see kampala kinsasa is better than kampala kigali is cleaner than kampala why were they coming then yeah we are coming here kuba bana uganda babadde baleta engoyo okuva e china bano ne babaguza ebitenge mm-hmm. yes ekintu ekyo n'okwagala okwokya nnyabo kibategeeze aba westana kyali bategeezezza temulina kyetuyita bogi tukiyita bogi olutwe eh, balina olutwe eyayiiya eh, eh, ekigambo mufalasi bakubira abanyankole ku lod blok ngaekigambo tambula ngaomuganda okutambula ngaomuganda omanyi kikitegereza sikukumba ogera bajjajjaboanger they are expressing anger timama wange baali bamusi naye nga ate bava kampala sibeeri no abeeyi waffe tebasobola kikola era bavanga ekampala eno waliwo lebayiwa emmere ewaka kano kekawagira museveni kekamulemeza nempa abavuuka bekalagala emiliyoni emu hmm. anti bakubako nenyumba yange amayinja ffe tuli nentekamu emiliyoni emu ngula kisiriza kyamulambo imbabe bave mubasi bakola efujo ngula ekisiriza miliyoni emu nakati milioni mwena jiteka buli gwejo cha mbomu cha azanyire wafu hey, mbwa mbwa bali bocha mama mole na katibala bikanga bala gawa no, no na mwiki bazi ngako mbuka na yogira na hii na mbuliza omuvuka na, na genda ku radio zeri yone janga kunona wa nimba gamba nti omuvuka gundi ne gundi mumuli yati mutedi waka kadeka sente ewafe bayita yuli nyinya inibala jeri yekwesi omusajja naye nanga nti ali wange yekwesi naye ategeka kugenda lwanda mukuwesawa meka eh, olwakakadde nenjogera ku leedio nemugamba nti gwe oli walunyinye oli lunyinye ewagundi nevayo nkusonyi ayina ebiviiri bwati wa federo yeyabakulemberamu so darafo nkugambathat one eyabafalasi would awaken this is a serious matter when you want to know exact how we, your, your, your perception on the village listen to the drunkards and the mad people mm. babafuma mulumbe nga kitamu afudde laba kati muze musajja afudde talina kyalina listen to the drunkards at night ekintu ekyokubiri kyetwali kyembabuulira nti mukugaba emmere the nrm people must take care why mulabyeko ngaabagala emmere balumba eddwaliro mulabyeko nga balumba emmere bagenda emengo bagendawo omwami wa kabaka babadde balagawa chairman wero siwa the government structures which have be hunted down gavano baduka da helikopta zisula mu lujanga zidudobaine motoka zawuli the chairman run away as these people have been raiding your homes they raid us when the government follows nga bano bwobaddusa abajozi abatalina gwe bawaya yadde ekikumi nga baddusaanti kyenkubuulaera bwebajjaobwe bajja otulumba nga gavumenti egudde fe abatalina kantu nga bananyini buyinza ababye buli wamu ababba enjovu ne babba nemmese nga webali wa nga bo batemye ate bebajja okyeyira bagenda kiyo bo benyini bagenda kiyoemmere bagibba kakati ekyeaa pulezidenti yabayita mu state house nabaga nti ngenda kugalawo kampala enkya mukampala mulowooza mulimu abantu bameka timulimu miliyoni ttaano eh, singa buli omu afuna emiti gya sabuuni ebiri n'akawunga kiro ssatu n'ebijanjalo kiro ssatu n'amata ziba sente meka awo wenyini mu meeting hmm. musajja bamwyita owooli hmm. bamuleeta wano yali agenda malaysia ne bamwyita gye wano ne bamwononera omulimu gwe namugamba nti muzeeyi zibeera biliyoni ataano muwenda mm. tye tye ngaomuntu yenna abifunye nti mugende bazibawo bwebaavaayo abasajja babiri baali ba rebels former rebels mm. omu kuba ayagala obwa pulezidenti alina presidenti ambitions mm. ne bayita nakalemu tomukakwata embwa ezo sente tuzigabane this is what happened omu ku basajja abo ye ofiisa sini ofiisa akyali savin yagenda nayola n'ebijanjalo ekawo empi nabyoza nabiteeka mu kakiiko ebifu bye bayiye sayino simenye odiyo gundi nga bali mu miting yaabwebaplotinga agensi bagwe watudde naye nze nokiikola wabawo agweddalo nze ndi mubi nnyo tusaba katonda abaana bange baleme kufuna mutima ogwo toisobola kunjwaga ntubeera fulani tukwaganye n'abasajja bano emyaka musanvu tusobola oyingira tuleera oba nkusula eddala oli akasasi gwe notwala 59 biliyoni nze noteeka mukomera egende ekitalya ayayayayayaya alirabya omusajja omuwanvu muteso ng'ali bwerere tayina mpale me you joke with people kakati ekyo ekyemmere bwekiveeko ekyemmere baswadde nane government organization amachani amakitiyacha amachi balisi mmeri katuwadde mmeri ya hmm. museveni hmm. yabuze pasta yagabiwana emmere kuluna yes. no. Hey. Uh, namugwanya yagaba byakabaka ebya museveni bizitoera ffe batugamba nga twalina omusajja eh, ticha waffe mu p7 kuhazan ndiribo inconomi bamwitanga lukwago nga musajja muddugavu nnyo tumwita omukwere lukwaga ali kifuuta idonno kimanyi waffe ekyotera ero puroguramu bagiwulira lukwago alikifuuta naye lukwago yankubira i think one week ego naye enamba yeyambulako kubamu very busy man toza nali mu meeting nemukwata ankubira ddemu ankubire lukwago addemu ankubire my bond p7 teacher yansomesa bulungi nnyo era kubanga kumaca embuzi z'abaana abaafa yatuyimbisanga ati wanji wanji asomye ku munsi munajja kweyagala nnyo n'amazanyu g'ensi eno gwali mweyuna wanji wanji somwagira tebabeka tebabeka yatwagalisa okusoma mm. so if that man is yealingire kwabo ekifuuta i misplaced your number your mobile number akubireko kakati nkugamba nti ebyo byonna obirabye nti nemere bagibba nebasibisa banaabwe 59bnebagenda ew'omusajja owooli nebagatusanzeyo buwunga busawo mukaaga yabadde abbi emmere nasooka kulowooza nti loole omusajja akola mu un yaleka omulimo gwe e, afiire wano kyobola sinza kukola mu gavumenti ya museveni i will work as a public toilet attendant in another government but i cannot be minister in this government nga stroke kyaweeru ngaabaana abo bakyaliwo omumafi yekyaliwoimagine eman who left his job in malaysia ne bamugana jangu ewaffe ngaafuna mu dollars ze mbwalina woteri yamaanyi nyekaze mwina bimeka basajja mwe mwemwina bimeka abajjanga muli mugambotuseziwnmwmwetololangaalinosentiokwogera ebintu nga tomati nkubuulidde nti meeting nze nina omutisa nti meeting zaabwe nzimanya so kakati obubbi obuli awo bwonna kakati ebyo byonna bannayuganda babadde babigumidde kubanga ffe mu uganda twamanyira okubeera mu bugubi mhm. ti gavumenti tulina nnyo kyetuzijjamu infact nabagamba nti omuntu ayagala okusuula museveni yalumba owino yalumba nakasero private sector yalumba taxi yalumba bodaboda fe ebya gavumenti twabifiisa dda teri gavumenti egenda tuwa people in the informal sector nkubuuza bulijjo negamba nembuuza abali mukatale nti museveni okubanga talina minisita nomu mu gavumenti ye muganda natukolera obutale ekikumi which one would you prefer batuyamba kibogenda obuuza abasoga nti museveni nabaga nti mbazimbire obutale akafananga akejinja mumaketi kakati tolaba yezesakwa coming from jinja sakwa yize mugisu sakwa ali ku menu yange wano eh ali ku menu yange bali yakubuza uh, eh. maso kawe kagati okitegedde mm. nti fe twabifisha da that's why ne bwe baba fe twamanyira do bubi tuine kyero prime minister's office nzibi record yayo that's why i've written my book entitled nti uh, uh, cannibals in, in, in rugudo cemetery the prime minister's office is like a cemetery Lugo, where cannibals can go and grab everything. Lugoda, Lugonda. We've got to mind for the ring of the answers are good. Officer Prime Minister, Ogambe, cemetery. cemetery. ulalungi eh. badde cemetry babbiramu bubizi kiseka yagibbiramu ani yagibbiramu uganda ni wabula ekibi ekiriwo nti once government fails to deliver the non-government organization come in. Mm. This is where the MPs have a point. The president yali ajemu parliament mu bintu bye byonna. They demanding 100 million shillings. Yes. They also have to shine. Nabo batuleko ku bukiiko abantu babalabe. Where would they get money? Babalabe. Mm -hmm. Kakati obo bonna bubi bwere. Naye nze sibuba nenyezaamu. nti very few people can sit down and analyze how the mafia operates akatabo kange kekakugamba nti mu seven tasobola kutegeera bamafia mu uganda why they do things beyond human imagination nti gwe tosobola kirowooza nti abasajja babiri bayise nakalema ne basiba bali bagaba ne biliyoni nakubye kagundi eggulu ngaakasajja kwogera nti atukwate kalabe aa bakwate kalabe naffe tumwembalasingi tulage public abalya sente oba alowooza nti abalya sente nti eh, ffe tuzirya <coughs> ajja kuwuliramu museveni ah, wanategeesiffe tulya sente ezo kakati nkumenyedde nenkugamba nti okuva ku muwendo gy'abalwadde mulimu obubbi They don't want to stop the trucks, even when the president has directed the truck drivers be tested at the borders the bwa bulimba mm-hmm. because we wouldn't have long tours uh, for 50 kilometers singa obuma badde bukola obuma kyetwalikoze baali tukkiriza nituyingira ne kenya nga buli omu muli abantu kikumi mulina obuuma kikumi how much money this nga kitegeeza nti mwenna abantu kikumi mu saawe mu bafuna results zaabwe you need a hundred kits okitegedde ekyo eh, eh, demokolasi tabeerangako obulwadde bwe bujja tebumanya abaganda bagamba nti omusango tegumanya nyumba mbi toyinzaga nti omwana wo tajja kwonona bintu byabantu ente ezo tezijja because you don't have money ate omuganda naga nti zibula mukwate when somebody is arrested and given bail you raise the money abantu sente bazinoonya so kakati tutegedde nti enamba erimu ki obubbi tutegeera nti location mulimu obubbi netutegeera nti baagala nnyo e, e, yesu y'abatraks babadde tebanava wano kati even when the president has directed nti bakeberere wali slow ekinava mwekyo nti bakkirize bayingire ekinava mwekyo nga baga nti ebintu birinye nyo mulinde, mulinde purezidenti enky abantu batandike okuyingira mu kibuga kakati kyenasembyeyo okulaba e, era yitonno olunaku lweggulu natunulire tivi okuva ku saawa munaana okuma kumi nabbiri emu not because i was enjoying nalabye paledi y'ababbi i saw thieves conman and conwomen nendaba esinia conman amflabasted feel ashamed have you, you will feel ashamed because you don't know uganda but have you just landed from the moon some people want to grab bmuseveni mwabaisa se to grab what so nalabya akakazi nkatwind nga fesi etu yayero wedi ninga nti oba kala ya fesi yako abadde kava kupaintinga movement basi talking big about ababodaboda ah. mm. kati mulaba ababodamadamadamwewewewe mujinga wewe mujinga when did you start defending red boda boda people wewe mujinga when did you start defending bodabodababbi ah, ah. mm, babaddawo bakutte sente ne bogerera ku tv esawa 12 they are ready import substitution to have some adamu p7 eh. but let me tell you import substitution does not mean that weare going to stop importers celebrated conman a celebrated con woman confusing the country because they have paid money for six hours let me tell you if we are going to have money zipakoletinge wansi one president museveni has a demonstrated ex experiment he dist money he gave money to organizations in kampala kabazeriire baani bazeriire abo bamemba bebibi takwata ku sente nagiwa babbi abo abazungu ze babawaddeeabusted im ashamed because we are, according to the prime minister ah, what, what, what not according to your research mr coneman why not according to your research celebrated coneman why not your research once you say person invoking when i write my books i cannot quote make a quotation i'm also a scholar why do i quote uh, somebody is good was called quoting no you, no you no. can't be the sole bondi what you have when i hired the prime minister when i hired the president what, what is your research you have been around for many years mr coneman you have been around mr coniman so kakati bagala bababe sente i have single handed defended taxis and, and border border. borders and im happy to report nti bagambye nokugamba nti border borders taxis nabalala bakolemu abatali babaland roads bamale emyezi mukaga nga tebasasula why originally bali baleta basi nembagamba mwe temuli strategic the bas peper not strategic tebalina bagezi babbi bajozi the arrogant balowooza buli muntu yenna ajogebwa buli muntu yenna ajogebwa ah. eh, ekibaganya okukola ebintu kankubuulire nabuuza omusajja nemuga nti olina amagezi mutu do you believe nti kamunya ezaava mu kampala nga zimaze emyezi ebiri nga zikwami zonna zinadda atezisobola kudda zonna omanye nti waliwo n'atalina sente zijja motoka mugonde omanye ababishi babakola mm, mm. omubbi akugamba tuguleeko emotoka nokukanika kwaffe naye nga bakimanyi baguziza kifo kakati oli bwegivugamu nebagitwala mu galagi yaabwe tebagikanika nga bakugamba tuwa obukadde busatu bwakusitowalinga motokayo ate mugemwaŋŋamba okukanika kakati motoka nyingi tezijja kudda naye namugwanya abadde tagala zijje oyo simanyi kawujjo ayina kawujjo mumutu omanyi samunnebumuseveni eh, wamulabyekkawujjo wali olabyeniko museveni ayite mugwe talina mwogezi we walalamya omutwe walalamya omutwe ah, no tamanyi kiriwo nti if youare intelligent if namugwanya is an intelligent man like me nga mugezi okimanyi nti katwetaga updf okutuyamba nga takisi zikomyewo mu uganda mumusobola odalewe nti emotoka musanvu abantu btudmusanvu t eh. ku sitege watali paaka zinagenda zite temuja giyingiramu omulwanire omulyango mwesiige lyamasibi anodalewe updf uh, yesobola okukola omulimu ogwo nti lyine uganda first of all line eri space social distance nagambye gundi oyo namugwanyisa nga ayina amagezi mumutwe <laughs> no gwalibadde ogamba nti tukolewo butemporary shades ngaobuli ku consolsquare bwebwamulwana mu strategic places abasooka omukaaga muteekamu entebe esatu ate nemuteekawo abanabukuma bajjabubamukuba esasi ba tiyabadde akabba bakaveeko geti patrols baleme bubbawo abantu musanvu bajje batuule mu kagundi ako ngaabo be bagenda besipesize ate mupaaka nzigale bagisiba bagisiba babuzeeko abatakisi emirembe webakomerawo nebasanga nga ye museveni tayinza kukiriza musajja ali wakamubikire nti gwe tukyalinakyo namugonya okufuluma kampala bwe bali tagenze namamba oliwulira because these people tebategeera teba mukama waabwe nebagamba ekyankwanzi mutekeyo course how to understand museveni nti basomeseze nti wadas museveni want gwegamba omusajja eh? kakati ye president yakugambye nti bafinalist bakomewo naga nti amasomero gomukyalo aga border areas bajja kutambuza bigere yamaze kupima mairos waliwo abaana abalwadde waliwo abaana abaki abalema waliwo abaana abakisamusukulu eh, naye yabaganya ogenda ku boda yabaganya ogendaki kakati mwe abazadde mumulina okutuula to find out ne district council task force yamu how are we going to help these children to mm. go to hmm. school eh, nga bwe mbagamba nti museveni tagambangako bano abali ku road block nalabye jeno gundi muhoozi agamba nti abaloko defense batukoledde omulimu mulungi jamu ababo nentegeera nti waloko defense okweyisa obubi kamanda wa updf yaba omubi yogee nti is a minimum pulezidenti museveni tabagambangaku nti bwobeera ku rod broka kuba omukazi agenda okuzaala mwe abakazi ba polisi ababeerawo lwaki mwe temutegeera nti eno feeke gundi puliginanse ono ki kuba yiwa women mubakeberi ah, mm, museveni tagenda bagambanabaga nti museveni ayina amaje ketoliyojina ayina amaje somalia ayina amaje eh, eh, eh, gundi wa naye ba fleet commanders museveni adda ku zooming n'abalagira watudu mm-hmm. abalekera nti museveni gives you load block n'alowooza tibanaate ekyabalwadde bajja kyandolinga like people in the border areas eye waffe ekyotya nawa kati mumwina okusala amagezi abaana bano bagenda batya basome mm. kubanga amasomero agamu gali 5 miles away munagakola mutya you sit down for gundi ah. naye bwolaba batudde waliwo mbaka palamenti abatwalidde sente obukadde abiri they don't not gundi brainstorming the president has given you how do i alleviate tukita alleviation his impact on the population si ejo kibagamba nti ono namugwanya yabadde aleeta basi basi zajja dda why do you kill somebody who is in comatos oli musawo Oh, they are not Mercedes, they are not Toyotas in mm-hmm. Germany because they, they, they have they produce Mercedes Benz. You mm-hmm. think the Italians who have Fiat, you will not see Mercedes Benz in, in Italy. At times you can find out nti ne ne imported sugar mu Uganda nomuje Brazil nomujawa ali cheap okusinga oweruganze. Yes. Lwaki omuchere gwa gundi omucere gwa bukenya gwagana omucere gwa bukenya gwalimu ebisusungu why do i waste time with the kenyas bisusungu rice when, I, when the pakistanis ogwa mukirining ndi musajja muwulu nteka butesi mugunenfumbaomwami ono atubulire omusomba jackson senyonga ayongera okujjukiza nti buli lunaku abeerako ku radio eno wamu ne top tv mu kusaba mu kubuulira ne mu mbeera zonna buli saawa taano ezeekumakya abaako paka saawa munaana balankyawewedde ku radio ne ku tv tolina kusaba obubaka obwanjawulo babakuleetedde wamu n'okusaba n'okusabira mwami tamali mirundi enkyemotoka zikomako ku luguudo eh, private car ndikakati nkugamba omwami oyo engatto ziyaguleka tweziriwa what these people want nobwo obukozi bwenalavye mwabaddemu omukadde nnyo ninga nti naye ono n'omukadde abba their arguments are shallow and primitive and this is the language of the mafia gang language yaabwe nti gwe esuuti e gyoyambala n'engatto zozigulawa katwe kwaba ababaddewo cosmetics bamugulawa ababaddewo ababbi abalowoleza mukubba ebintu byabantu no kakati nekulaba nti mwalabeyo omuvuka lwakakamba singa samukubye nadduka mwabadde temumanyi their plot is that mm. they want to take a case to court omulamuzi aluulinge nti even uh, national security fund must be under labor mumanyi mm. nti yali muleba lwokutaana eh. bwe yagenda mufinance nagenda nayo kati yagala jizayo bagibbe ku mubbi ali mu genda tuyinza okutwalayo national security fund kati ono gwabwe the intention they had even hired a judge mm. apolonance afulumye ruling it must even be under gender bagifere omulenzi nadduka nomusango yagujeyo munebazangako nedda idid mafialism i can trace nti mafialism ekwatya ku galability nti olwokuba muli bubi batuwe 20 batuwe 20 you think the mafia is helping you nabaga nti mafia ekolera ddala nga omutembeeyi omutembeeyi ajja kudisa lya basi ngaotudde nomwanawo mugenda mm. nakonkona edirisa namulaga erindi azi nakaaba naye ngaamanyidde ddala nti sente zemuyina gosigaza sente za basi zikutwala kakati the kid believes longule believes nti omutembe yamwagala mulaza erindi aziri abwerere kakati ono oh, oh, oh, semanyani bubukaobujuakinga obwo kakugamba ngenze mukoti 20 batuwe 20 batisetise byalugabo abawebiriyoni 3 bwomusango bakujeyo olyaluulinga embwera yalukutana atambula nakyo itizi nationsecurity fund birongosi lukutana weyalukutana isweyaitibirongosieriwa ah. omusajja yanembaga bakugamba mukyake nti alina ekibagana okufumbiriganwa yogera mm. kati oba osirikire eddayes kakati nationsecurity fund oyo muvuga kimanyirwakakamba bulungi nnyo nti national security fund yetambula eti national security fund bwe bagikkiriza sente zammwe zemuwaayo okuziinvestinga bwayo mu myaka ataano enusu y'olwaleero eribeera etya mm. ana gyowumulirako ba ataano mm-hmm. they invest the money and investment makes making losses and gund kakati after sente zo bazikuwa oba baliziwa abaana bo mm. kati bano kyebakoze bakuga bwe bangoba bwe bakola ebibali tebabirowoolezaawo no tebabirowoolezaawo kakati must make the law kati bano ababbi beyambi bamafiya baagala sente zoggwa ozijje mu national security fund bazibbe bubanka bugwe nga bubugwa buno ne bugwa ate nga baagala bawenze seva anti nkubuulirasva teziriiyo national security fund erina bastatician abakugamba nti abantu bameka abaliwumulamu mwezi guno zeziriwo naye nze ekinsanyula nti bagenze ne badya babapublic relations officers bagufuula mulimu babajja waabwe ne baleeta engalabi ne baleeka nawandika ayina namwandikira presiriris nakolaki when it comes to defending the companies you cannot kubanga abantu bemuleeta nepotism tebakola buwala nebubeerawonkolamiramupress conference kujoga bantu all of these organizations have public relations officers where do they come why don't they defend mafia tonsasula musaala kuba mafia buli wegyomutwe njikubirawo hmm. abasajja baba 50 million dollars mweno lulo electrification badde bagala gobawo manaje manaje yabatunulire tebabba nga nze bwena batunuliranga ne baba tibanjoge nakakubye kasajja kabidwa nga kaleekaana <laughs> myaika ntekethe manage misa mirundi but I fear him. I fear embarrassment. Why didn't you fear when you were coming to take my job?